assalomu alaykum assalomu alaykum hamma muxlislarim hoji onalarim opa singillarim aka ukalarimiz hoji otalarimiz boringlarga shukur ramazon oylari kunlari muborak bo'lsin mana shundoq ajoyib damlarda mana sizlar bilan diydorlashib turibman shundoq ajoyib kunlarda allohga shukur dardlarimdan qutuldim operatsiyalarim yaxshi chiqdi bu ham bo'lsa eng avvalo Allohdan keyin sizlarni duoinglar bilan xudoga shukr endi xonadoninglarda yaxshi to'ylarda yaxshi kunlarda xizmatda bo'ling xalqimga davlatimga teatrimga oilamga hammasiga rosa sog'lom ayol bo'lib xizmat qiling hammanglar o'zinglarni asrab avayinglar sog'lik birinchi o'rinda hammanglarni yaxshi ko'raman sizlarni boringlarga shukur